नमस्ते महाराज जी नमस्ते महाराज जी नमस्ते प्रिय वचन बोलते हैं तो कहते हैं चापलूसी कर रहे हैं कोई कठिन वचन बोलता है तो कह जाता है कि जुबा जुबानी खराब है इसकी लेकिन दिल से अच्छा है तो महाराज जी कैसे व्यक्ति की पहचान की कि वो चापलूसी है चापलूसी नहीं है देने से बात करता है वह कैसे जाने कि जवानी खराब है इसकी व्यक्ति की पहचान कैसे करें कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है या प्ले खेल रहा है व्यक्ति की पहचान कैसे करें कि हमें पता लगे प्रार्थना कर रहा है या प्ले कर रहा है देखिए कई चीज़ों की पहचान तुरंत हो जाती है और कई चीज़ों की पहचान में थोड़ा वक्त लगता है हम अगर जल्दी में किसी की कोई पहचान करेंगे तो कई बार हम नुकसान खा जाएंगे बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से मीठे होते हैं और उनका अभिप्राय भी मीठा होता है वो गलत नहीं है कोई मीठा बोले और हम समझे कि ये चापलूसी ये धारणा भी गलत है बहुत सारे लोग जो जबान के तलक होते हैं बोल देते हैं हम उनके हृदय के भाव को न समझें और उनकी भाषा के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाल लें तो भी हमारा नुकसान होगा इसके लिए हमें लंबे समय तक ऑब्जर्व करना चाहिए बस एक नीति अपनाइए जो ज़्यादा मीठा बोले उस पर तुरंत विश्वास मत करना बहुत ध्यान रखना ये नीति की वचन है ज़्यादा मीठा बोलने वाले पर तुरंत विश्वास मत करना उसको ऑब्जर्व करना और किसी ने कड़वा बोल बोला है तो तुरंत उसके प्रति धारणा मत बनाना दो चार बार उसे ट्राई करना कि केवल जवान कड़वी है या भाव भी कड़वा अगर आपने थोड़े दिन अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो प्रे और प्ले दोनों आपको समझ में आ जाएंगे